саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 11 бірінші сынып физикасы 14 төртінші параграф электромагнит толқындар жұтылуы мен шығарылу деген тақырыпқа тоқталатын боламыз яғни жаңа тарау бұл электромагнит толқындар деген тарауға тоқталамыз ә, олай болса біз бастаймыз әрине бүгінгі <clears throat> сабағымызға негіз арқау болатын күтілетін нәтижелер бұл электромагнит толқындардың пайда болу шарттарын түсіндіре аласыңдар және олардың қасиеттерін сипаттай алатын боласыңдар бүгінгі негізгі сабағымызға арқау болатын күтілетін нәтиже енді электромагнит тербелістер деп отқанымыз не иә жалпы электромагнит тербеліске тоқталып кетейік бірінші бұл әрине электромагнит тербеліс деп отқанымыз ә, зарядтың ток күшінің және кернеудің шамаларының периодты түрде қайталанып отыруы бұл электромагнит толқын тербелістер деп аталады ал енді ары қарай бізде электромагнит тербеліс деп отқанымызды иә толық ашып көрсеттік және электромагнит тербеліс тербемелі контур қалай жүзеге асады бұны өткен сабақта айтқан болатынбыз тағы да қайталаймыз жалпы міндетті түрде электр тербемелі контур болу үшін электр конденсатор және катушка құрастыратын тұйық тізбек тербемелі контур деп аталады деген сөз яғни индуктивтілік пен міндетті түрде болу шарт ал енді электромагнит толқын көлденең толқын яғни толқын жылдамдығы деп тоқталайық жалпы бізде электромагнит толқындар деп отқанымыз не электромагнит толқын деп отқанымыз мына көріп тұрғанымыздай мына бір суретте иә мына кернеулік және индукция берілген осы жерде бүйтіп бұған параллель сызатын болсақ мынау толқынның несі деп сызған кезде түрі мысалы телефонның иә бізге телефон не қалай келеді телефонға связь ол толқын арқылы келеді деген сөз да түсіндіре алдық қой ал енді бұл жерде жалпы вакуумдегі жылдамдықты табатын болсақ вакуумдегі жылдамдық жарық жылдамдығы неге тең с деп аламыз үш көбейту оның сегіз дәрежесіне тең болады ал э, жалпы толқын жылдамын табу үшін кернеуліктің неге индукция қатынасын аламыз яғни электр өрісінің кернеулігін неге қатынасы индукциясына яғни магнит өрісінің индукциясына қатынасы бұл бізге жарық толқынының жылдамдығын береді деген сөз ал енді ары қарай қарастыратын болсақ бізде осы жерде міне ә, осы формуланы түрлендіретін болсақ иә электромагнит толқынның басқа орталарда таралу жылдамдығы n есе кемиді дейтін болса иә яғни басқа ортада n есе кемиді дейтін болса не істейді біз? көріп тұрғанымыздай міне жылдамдық тең болады ол екінші ортада жарық жылдамдығын бөлеміз неше есе кеміді соған бөлеміз немесе түбірасты эпсилон және ортаның магнит өтімділігінің көбейтінеміз деген сөз бұл жерде n деп отқанымыз ортаның сыну көрсеткіші болып есептелінеді е эпсилон деп отқанымыз ортаның диэлектр өтімділігі және мынау мю деп отқанымыз бұл ортаның магнит өтімділігі болып есептелінеді екен ал S ол тұрақты деген сөз ал енді ә, толқын ұзындығының антенна ұзындығымен байланысы жалпы айтқан кезде бізде мынау телефондарымызда яғни сеттің связдың келуі немесе мынау сөйлескен кезде дыбыстың анық келуі анық келмеуі жалпы сол телефонда өзінің несі бар сигналды ә, толқынды ұстайтын арнайы кішкентай құрылғысы болады ол деген сөз жалпы айтқан кезде бізде міне антенна ұштарында қойылатын зарядтар уақыттың өтуіне байланысты период иә жарты яғни жарты период ішінде орындалады демек таралатын толқын ұзындығы антеннаға ұзындығына екі есе артты деген сөз сол себепті толқын ұзындығымыз тең болады 2L деп қарастырамыз бұндағы лямбда деп отқанымыз не екен осы таралатын толқынның ұзындығы өлшем бірлігі метр деп қарастырылады ал L деп отқанымыз сол антеннаның несі ұзындығы болып есептелінеді деген сөз антенна ұзындығы болып есептелінеді ал енді толқын ұзындығының мәнін белгілі болсақ ол кезде толқынның таралатын антеннасы мен ішіндегі тербеліс жиілігін анықтау үшін қай форма қолданамыз жиіліктің формуласы иә міне негізгі жиіліктің формасы қандай еді жиілік тең жарық жылдамдығының неге қатынасы толқын ұзындығы қатынасы еді осындай формула бар еді толқын ұзындығының орнына біз не жазамыз міне 2l неге өйткені лямдамыз неге тең 2 ға тең деген сөз түрленген форма деген мынау иә жиіліктің өлшем бірлігін білеміз герц иә жарық жылдамдығының өлшем бірлігі метр бөлінген секунд ары қарай енді электромагнит толқынның энергиясы энергия тығыздығы және ә, қарқындылығына тоқталып кетейік жалпы айтқан кезде толқынның қарқындылығын біз ай немесе энергия ағыны ә, э, беті тығыз деп те келеді жалпы айтқан кезде мынау бізде иә бірлік уақыт ішінде толқындардың таралу бағытына перпендикуляр орналасқан бірлік бет арқылы тасымалданатын энергияны тең физикалық шаманы айтамыз яғни мынау энергия деген сөз мынау міне ал мынауымыз бізде с иә және оның уақытқа көбейтінісін аламыз деген сөз ал енді қарқындылықтың өлшем бірлігін қалай анықтайды екенбіз қарқындылықтың өлшем бірлігін біз ватт бөлінген метр квадрат деп аламыз ватт бөлінген метр квадрат толқын энергиясын энергияны ә, бір немен көлемдік тығыздықпен анықтауға болады ол кезде қалай істейміз біз энергияның формуласын былай түрлендірсек болады яғни бұл көлемдік тығыздық ә, омега деп бүйтіп жазамыз ғой омега деп көлемдік тығыздық көбейтеміз неге көлемге бұл жалпы толқын энергиясын береді деген сөз ал енді осы жерде біз жалпы жаңа айттық иә с ст дедік міне ст дедік бұл с деп жатқанымыз аудан ненің ауданы әрине с беттік сезіп өтетін электромагнит толқынның ағынының ауданы с ал бізде жалпы цилиндрдің көлемінің формасы міне тұр цилиндрдің көлемі ауданның ұзындыққа көбейтінсі осы жерде ұзындықтың орнына s көбейту деп аламыз нәтижесінде жаңа тоғызыншы мен оныншы форманы иә ескере отырып біз не істейміз форманы бүйтіп түрлендірсек болады деген сөз дұрыс па и сол кезде жалпы не келіп шығады екен электромагнит толқынының қарқындылығын электромагниттік энергия тығыздығының толқынның таралу жылдамдығына көбейтіндісіне тең деп қарастырады екенбіз мына жерде с деп жатқанымыз не әрине бұл s деп жатқанымыз жарық жылдамдығы бұл мынау ә, омега деп отқанымыз әрине бұл не дедік жаңа осы электромагнит энергиясының тығыздығының деп қарастырамыз иә қарқындылық тығыздығы деп қарастырамыз ал енді электромагнит толқындардың қасиеттеріне тоқталатын болсақ бізде ә, не істейді электромагнит толқындар шағылу процесі болады және призма қою арқылы не істейді сынады толқындар және интерференцияға ұшырайды деген сөз келет бетке қарап қайттан шағылады арасында интерференция міне құбылыс пайда болады деген сөз жарық түсу арқылы түсіндіре алдық қой екі жарық арқылы бұл электромагнит толқындардың қасиеттері дейтін болса шағылу сыну және интерференция деп айтамыз толқындардың қасиеттері бұл ал енді осыған байланысты бар болған үш есеп бердік үш есепті жақсылап шығарамыз түсінбеген болсақ комментарий ретінде қалдырамыз келесі сабақта жолыққанша сау бол